Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. Hope you guys are having yourself a wonderful day. Halal family is the best family out on YouTube. Um, as you guys have seen in uh, the first video of uh, today, we reacted to um, Indonesians, whether they would burn the uh, Malaysian flag. And now we'll react to uh, Malaysians, whether they would uh, burn Indonesian flag. So let's uh, watch it. this video, I actually pulled it myself because we wanted to react to both of them. for those of you who are new and who happen to come across this channel, this video for the first time, I'll, I upload videos every day. So if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when new videos uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Abang tahu ini bendera negara apa? Indonesia lah, tahu kan? Ya. Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah I kasi you duit Sama lighter Sama ini bendera You bakar ini bendera boleh? boleh? Mana boleh? I bagi satu ratus Boleh, tambah-tambah Subhanallah It's like leave <laughs> I don't want to do that, why? Korang jangan lupa tekan like, share dan subscribe Supaya aku lebih bersemangat buat video untuk korang Subscribe tu gratis Cuma je guys Hai guys, selamat datang ke YouTube channel aku kembali. Aku Daniel Nawawi. Jadi di video kali ini sempena dengan sambutan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 yang disambut pada 17 Agustus tempoh hari dan sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang disambut pada 31 Agustus yang bakal disambut guys di bulan yang sama dengan rakyat Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan jadi aku pengen buat video social experiment baru-baru ini aku ada nonton satu video tentang ah, pemuda yang meminta orang Palestin untuk membakar bendera Indonesia jadi aku telah tengok banyak ah, video reaksi dari orang Malaysia terhadap video tersebut tapi aku pengen buat something yang berbeza, guys di mana aku pengen buat social experimentnya di Malaysia. Kita nak tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita minta mereka bakar bendera negara jiran kita Indonesia. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Mereka juga akan diberikan duit atau wang. Adakah mereka sanggup ataupun tidak? Sekarang dekat tangan aku dah ada uh, bendera Indonesia yang aku dah siap free dan juga marker pen, korek api. Okey. Jadi kita nak kita nak tanya orang ramai ya. Adakah mereka sanggup ataupun tidak? dan kalau mereka sanggup kita akan bagi seratus ringgit. jom kita Abang tahu tak ni bendera negara apa? Indonesia Indonesia ni kalau kat Indonesia kita bagi korek api kalau kita minta abang bakar dan kita bagi abang seratus ringgit. abang nak bakar tak bendera Indonesia tu? Ya yeah. yeah. yeah. Tak boleh ya? Eh? Hmm. So takkan buat lah? Yeah. Kita bendera ni kita pandang tinggi tau Betul? Ha, jadi Betul? tak kisahlah bendera di negara negara mana pun. Tapi kalau kita bakar kita tak hormat. Betul. Hmm. Kita pun nak orang hormat negara kita juga kan. Abang setuju tak uh, macam orang dekat media sosial lah cakap orang Indonesia dengan orang Malaysia ni kadang-kadang rival gaduh sini sana dekat media sosial lah. Hmm. Kalau dekat dunia nyata tak ada pun kita okey je dengan orang Indonesia. Setuju tak bang? Betul. Dia sebab media sosial ni kadang-kadang tak payah cakap dengan orang luar pun orang dalam gaduh. Ada sikit boleh bang? Mata ini bendera negara apa? Indonesia lah, tahu kan? Ya. Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah I kasi you duit Sama lighter Sama ini bendera You bakar ini bendera boleh? boleh? Mana boleh? I bagi satu ratus Boleh, tambah-tambah <laughs> Semua He actually even got upset. says yeah, yeah. Gotta go. Tama. Sebab apa Tama? Tama, Tama. Nanti tamo. kau marah. Kena respect ini bendera lah, betul? Ah, ya lah, mesti lah. Mana boleh bakar kita negara mana-mana pun kita kena ah, respect ya, ya, betul. Betul betul betul. betul. Ah, sebab itulah you tamu duit. Tamu duit, tamu. Respect lagi bagus yes, lah. Yes. Alright, thank you bang. You sudah. I nak tanya you something lah bro. Yeah. I nak tanya. You tahu tak ini bendera negara apa? You pegang, you pegang. You tahu tak bendera negara apa? Yes, correct. Kalau I bagi you satu ratus, you conteng ini bendera boleh tak? I bagi satu ratus, you conteng ini bendera boleh tak? Respectful lah bro Tak baik lah macam tak respect the flag Tak baik lah macam tak respect the flag Ooh. It's like if you conteng flag Malaysia uh. Faham, faham So respect lah, respect lagi penting daripada money lah Of course Faham, hmm. faham hmm. So you dengan orang Indonesia, okey-okey je? Okey-okey okay je Tak suka ke? Tak ada? Tak ada Indonesia, yes Indonesia, yes, Indonesia eh? Indonesia, so kalau aku bagi kau lighter Lighter Satu kalau kau bakar benda tu aku bagi kau seratus Eh kau bagi aku seribu pun taruh Dan Aku tak Cuma kau beritahu kenapa kau tak nak bakar Aku bagi duit seratus kot Weh sensitif Dan Sensitif Cuba kau bayangkan kalau Macam ni eh orang buat konten kat luar negara Bagi duit Bakar negara Malaysia Negara ni macam benda sensitif Dan Tapi bendera je Weh bendera tak bendera Bendera ni memang aku rasa ni pride orang lah Macam kita pride kita macam Malaysia Nampak bendera Malaysia kita bangga So macam same goes to Indonesian juga kalau dia nampak uh, bendera ni dia orang akan proud dan kalau nampak orang bakar dan risah kertas ke apa ke but still bendera bro tak Assalamualaikum bang Bang boleh saya minta Nobody has accepted yet Now the police okay. system Interview ni Ini dia memang bakar Ali Abang Ali yang nama ah, dia Abang Ali Abang Ali boleh minta interview sekejap bang Okey, kita dah dapat dah orang. Abang, Abang Ali. Ha, saya Daniel. Okey. So saya nak buat social experiment. Okey. So apa tahu ni bendera negara apa? Indonesia. Indonesia. Ha. Okey, boleh abang pegang kejap? Okey. Saya bagi abang pen. Okey. Atau uh, abang nak lighter. Okey, kita tukarlah pen dengan lighter. Okey. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Boleh jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh saya tahu kenapa tak boleh bang? Ini benda negara lain. Faham? Okay, lepas kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain Abang rasa, Abang memang tak nak ambil seratus ni untuk bakar benda ni? Eh? Tak nak, tak nak Walaupun seribu uh, Indonesia Betul okay. Kalau I bagi you uh, this marker pen And seratus ringgit You boleh tak contingkan bendera tu untuk I? Conting? Conting bendera? Yes, I bagi you seratus ringgit Bukan disrespectful ke? You, nak ke tak? I, I mean, 100 ringgit. I know but serat, duit tu duit tapi like kena respect ah. country uh, also right. You suka apa pasal Indonesia? Um, I'd say I pernah pergi in, uh, Bali, Lombok. They're, they're beautiful places. Dia punya people baik-baik kan? Yeah, yeah. Everyone is so nice. I pernah dengar uh, apa cerita seorang yang tak ada ah, tangan. Oh, lepas tu dia cakap, dia, dia tengah uh, explain dengan I dalam bahasa Indonesia. And pun tak faham tapi sikit-sikit boleh faham. boleh faham. Eh. Sebab apa? Sebab kita negara serumpun kan. Yes, so betul. kita bahasa pun boleh faham sikit-sikit. Kita bagi RM100 kalau conteng bendera negara jiran kita yang tercipta. Eh boleh conteng bendera orang. Okey, kenapa Even tak though, boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kau mempermainkan negara orang, bangsa orang punya martabat. So, tahu tak ini bendera negara apa? Indonesia. Okey, maka pen. Kita orang bagi uh, untuk conteng bendera ni dan kita orang bagi 100 untuk conteng bendera Indonesia ni? Tak. Saya tak, tak buat. Tak buat. Sebab, <laughs> ah. ha. sebab apa yang kita tak nak buat duit ni 100 banyak kan? Bendera tu melambangkan sesuatu negara. Walaupun saya bukan datang daripada raya-raya Indonesia, tapi dia macam tak proper lah kalau kita conteng bendera orang-orang, eh, conteng bendera negara lain. Sama juga macam kalau rakyat-rakyat negara lain conteng bendera Malaysia mesti kita marah kan so rakyat-rakyat Indonesia pun mesti akan marah kalau saya conteng bendera dia orang setuju tak kita ni serumpun Indonesia dan Malaysia setuju lah memang kita serumpun ah. Abang ada apa-apa ucapan untuk orang Indonesia kat sana tak abang? Selamat Hari Kemerdekaan kepada Indonesia lah. Sama-samalah agak perpaduan. Perpaduan negara serumpun tu eh. Yes, betul. Alright, terima kasih banyak bang. Okay. Uh, ah, abang nak bagi apa ucapan tak untuk orang Indonesia kat sana? Okey, selamat hari kemerdekaan pada kita punya saudara mara di Indonesia. Uh, betul mudah-mudahan mana malapetaka yang melanda kat dia pun dapat selesai dengan baik lah. Okay guys, korang dah tengok apa reaksi orang Malaysia. Alright guys, so that was the Malaysian uh, uh, part basically to see whether they would burn the Indonesian uh, flag. So it just, uh, like I said earlier, reacted to basically the Indonesians, whether they would burn the Malaysian flag. And uh, I'm going to basically give the same reaction as I did in there that, you know, we're all brothers in Islam. You know, I'm pretty sure that people who live in border between Malaysia and Indonesia are most likely families. You know, you, your guys' language is the same, the food is a little bit the same, the borders are man-made you know when allah subhanahu wa ta'ala created the world he didn't say for example this region is going to be called you know for example asia afghanistan india pakistan malaysia indonesia no it was all created by human beings we're all the same there's no difference between us you know the indonesian is no better than a malaysian malaysian is no better than indonesian the prophet said there's no arab better than a non-Arab. There's no non-Arab better than than an Arab. Only those who do good deeds. So if, for example, an individual does do good, they are better than us and we need to compete with them in doing good. The rest, it doesn't really matter. You know, we all bleed the same. We all come from the same parents, Adam and Eve. That's all that matters, guys. Uh, at the end of the day, I got love for both of you guys, Malaysians as well as Indonesians. You guys are awesome. Your food is uh, great. So leave everything else aside, guys. Try to have fun, enjoy, and uh, don't worry don't sweat the little things like they say so thank you very much uh, guys for watching this video if you liked it please don't forget to like comment share and subscribe if you'd like me to react to another video please put in the comment section below as always halal family thank you very much for all your love and support because halal family is the best family out on youtube take care of yourself guys and inshallah i'll see you guys in the next video take care and wassalam